Hola, soy María Cristina y gracias a todos ustedes que hicieron posible, que no se cansaron también en ayudar a las personas como nosotras que eh, por algún motivo no pudimos nosotros con nuestros e, propios esfuerzos, ¿verdad?, eh, construir nuestra propia casa. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas igual ahora gracias a ustedes estamos teniendo esta nueva casa. Muy agradecida a Dios por sobre todo porque eh, Dios también hace posible que ustedes puedan venir, colaborar, dar, poner como se dice su grano de arena cada uno, a cada uno de ustedes. Muy agradecida y me siento muy bendecida y está muy lindo la casa muy cómoda. Está súper, súper bien, súper bonita. Agradecida. <clears throat> No me voy a lo cansar de agradecer. Porque, mira, está súper lindo y comparación, yo quiero hacer la comparación donde antes eh, vivía no sé si se puede bueno y vamos entonces Esa era la otra casa donde yo vivía, que es de mi hermano, que él, <clears throat> somos una familia muy, <clears throat> muy buena que no mezquina, de cualquier cosa que a uno le falta, siempre nos ayudamos en todo, con los vecinos también. <clears throat> Y él me, había prestado esta casa. Ahora lo único que yo voy a colaborar con mis hijas, me dijo que para cambiar eso, porque esto por ejemplo se está ya Justo a punto me vino para la casa porque justo eh, se está por caer todo ya la pared, porque esa era la casa vieja ya. <clears throat> Y de por sí se destruye porque ya es muy vieja. Y mira, hasta el baño y todo les voy a mostrar cómo es la diferencia muy grande. y ahora comparando con el otro baño, estoy muy agradecida. Cuidado ahí. Muy agradecida a todos los que colaboran Yo siempre voy a tenerles en mi oración para que Dios se pueda bendecir, pueda tener muchos años de vida. Y si pueden todavía eh, ayudar a muchas personas que, como yo, como mi familia, no pudieron construir una casa mejor, pueda también alcanzar ellos. Yo sé que va a ser posible, porque eso tengo en mi mente, que todo lo que realmente necesitas <clears throat> van a alcanzar.